presentar unes noves línies estratègiques que intenten eh, posar, diguem-ne, l'ordre del dia, no? l'objectiu de que hi hagi una política de justícia de gènere en el conjunt de, de, de, de les polítiques de l'Ajuntament i, i de la ciutat doncs per resoldre aquestes desigualtats que tenim ara, no? per intentar trencar el sostre de vidre que impedeix doncs, que les dones puguin ser escoltades no? I, ting, i tinguin eh, capacitat de decisió en l'àmbit de l'economia i en l'àmbit de l'empresa i per aconseguir, com deia abans, una economia més dinàmica, més innovadora, que aprofiti el talent de les dones.